E aí pessoal do canal Henrique com vocês mais um novo vídeo é, Como prometido deixei no, na aba da comunidade aqui do YouTube que deixar o top 3 é, fogões né para vocês verem a lista de top, top 3 fogões que você pode usar com materiais mais baratos, reutilizáveis né, que você pode encontrar até no lixo, dependendo do material então bora lá pro vídeo, vou deixar o vídeo direto não vou falar no vídeo porque já teve gente que <laughs> reclamou que eu estava falando durante o vídeo. Então, todos os materiais, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição, tá bom? Então, o vídeo é um pouquinho longo, são três fogões que custam bem pouquinho. Você pode fazer aí com materiais que você pode achar até no lixo, tá bom? Então, bora pro vídeo, sem enrolação. Só para pontualizar esses vídeos, eu vou deixar para vocês os canais que fizeram esses vídeos. São conhecidos meus, né? Que são pessoal fora do Brasil. Como eu já expliquei, está na descrição do, do outro vídeo que meu, né? Outro vídeo que mais do repercussão no YouTube, que eu aprendo agora, que é um outro tipo de fogão. Então, um amigo meu que me passou o vídeo esses vídeos são de pessoas que eu conheci, vou deixar, que eu conheço e vou deixar para vocês a descrição, na descrição todos os canais, tá bom? Se vocês quiserem se inscrever nesse canal, não é problema nenhum, é até um prazer que vocês se inscrevam lá, tá bom? Vou estar na descrição deste vídeo os canais se vocês quiserem se inscrever lá, tá bom? Um abraço.

Thank you. Thank you. What we do here is go back, back, back, back, back, back, back, back.